हेलो एवरीवन कैसे हैं सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करना और एक मैट्रिक्स का किसी स्केल से मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीख लिया है अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लें ताकि आपको और अच्छे से ये डिटेल में समझ में आज का लेक्चर बहुत ही खास है क्योंकि अवयवों का गुड़ा अपने आप में ही खास है इसको करने के लिए आपको नियम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर भूल जाते हैं स्टेप अपना तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आव्यूहों का गुणनफल आव्यूहों का गुणा करने के लिए मान लीजिए एक आव्यूह आपके पास ये रहा दूसरा आव्यूह इस तरह से मैंने लिख लिया इसके अंदर जो भी एंट्रीज हो तो आव्यूहों का गुणा करने के लिए आपको करना क्या है पहले आव्यूह का आप ऑर्डर मान लीजिए एम क्रॉस पी है और दूसरे आव्यूह का ऑर्डर है पी क्रॉस एन याद रखिए नेसेसरी कंडीशन है कि जब भी दो आव्यूहों का गुणा करना होगा तो पहले आव्यूह में कितने कॉलम हैं और दूसरे आव्यूह में कितने रो हैं ये जरूर चेक करना जितना इसमें कॉलम होगा उतना इसमें रो होना चाहिए नहीं तो इसका गुड़ा संभव नहीं है यानी इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिया कि यहाँ पर इसका पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है अगर ऐसा हो गया तो गुणनफल संभव होगा और इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा m क्रॉस n ऑर्डर का ठीक है गुणा करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो और गुणा करते समय रो से स्टार्ट करना पहले का रो और दूसरे के कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है आइए देखते हैं कैसे जैसे कि मैंने कहा एक आप ले लिया ए और ये है अपने पास two three minus one zero one two दूसरा आप व्यू ले लिया B two minus six and minus four zero इन आव्यूहों का पहले ऑर्डर चेक कर लिया जाए इसका ऑर्डर देखा जाए वन टू यानी दो रो हैं इसमें one two three three column है इसका ऑर्डर हो गया टू क्रॉस थ्री यहां देखा जाए बी का तो इसमें दो रो और दो कॉलम यानी टू क्रॉस टू इसका ऑर्डर हो गया अब देखा जाए क्या ए बी संभव है ए बी संभव होने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए ए में कितने कॉलम है थ्री बी में कितने रो है दो तो ये दोनों बराबर नहीं इसलिए ए बी जो है ये नॉट पॉसिबल ये संभव नहीं है इसमें क्या बी ए संभव है बी ए चेक किया जाए देखो बी ए तो बी का अब आपको बी का कॉलम देखना पड़ेगा बी में कितने कॉलम है दो और ए में कितने रो हैं दो तो यानी बी ए संभव है तो पहले आप बी को लिख लेंगे two minus six minus four zero इसके बाद ए को लिख लेंगे two three minus one zero one two इसका ऑर्डर है टू क्रॉस टू और इसका जो ऑर्डर है वो है दो रो और तीन कॉलम टू क्रॉस थ्री देख सकते हो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है यानी अब इसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का इस ऑर्डर का आने वाला है यानी दो रो और तीन कॉलम आने वाले गुड़ा कैसे करना है ध्यान से देखिए पहले रो को पकड़िए और दूसरे कॉलम को और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना यानी इस टू का मल्टीप्लाई टू से प्लस का निशान लगाइए और दूसरा जो माइनस सिक्स है इसका मल्टीप्लाई जीरो से माइनस सिक्स इंटू जीरो ठीक इसके बाद इसी को पहले ही रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा देखो टू और थ्री का मल्टीप्लाई प्लस लगाएंगे माइनस सिक्स और वन का मल्टीप्लाई फिर इसी रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे टू और माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस लगाएंगे माइनस सिक्स और टू का मल्टीप्लाई समझ गए होंगे पहले का रो पकड़ना दूसरे के कॉलम से स्टेप बाय स्टेप यानी बार बार आपको मल्टीप्लाई करना लिखते समय रिजल्ट को भी रो में लिखना ठीक है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है यानी पहले का इस पहले से फिर दूसरे का दूसरे से नीचे जाएगा फिर अगले बार टू का थ्री से फिर प्लस लगाएंगे माइनस सिक्स का इस वन से इसी तरह से तीसरी बार टू और माइनस वन का मल्टीप्लाई फिर माइनस सिक्स और टू का मल्टीप्लाई ये हो गया यानी पहले रो का मल्टीप्लीकेशन हमने सभी कॉलम से कर लिया दूसरे के अब यहाँ दूसरा रो स्टार्ट करेंगे वही प्रोसेस फिर से अपनाएंगे माइनस फोर और टू का multiply minus four into two फिर जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई इसी तरह से दूसरे में स्टार्ट करेंगे माइनस फोर और थ्री का मल्टीप्लाई प्लस जीरो और वन का मल्टीप्लाई फिर माइनस फोर और माइनस वन का मल्टीप्लाई प्लस इस जीरो और टू का मल्टीप्लाई ठीक है अब अपने पास ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ और इसके रिजल्ट को लिख लेते हैं टू टू जा फोर माइनस सिक्स ये हो गया फोर माइनस सिक्स यहाँ पर हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू और सिक्स टू जो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व यहाँ पर माइनस एट हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वेल्व और यहाँ हो जाएगा प्लस का फोर इसे और सिंप्लीफाई कर लो फोर माइनस सिक्स यानी कि माइनस टू हो गया ये सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो गया एंड टू माइनस ट्वेल्व ये माइनस का फोर्टीन हो गया इस तरह से इसका रिजल्ट निकल कर आया ठीक है यानी बी ए संभव था लेकिन ए बी संभव नहीं था और आगे हम बात करें हमने कहा यहाँ ए है one two and minus three B दे रखा है जीरो वन माइनस टू और minus one zero minus one ये थर्ड कॉलम है सेकंड अपने पास दूसरा मैट्रिक्स दे रखा B zero zero two two zero zero and zero two zero ये दे रखा है यहां पर आपको ए बी निकालना है तो पहले चेक करेंगे इसका ऑर्डर ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है और इसका ऑर्डर भी देखेंगे ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है तो आप ए बी बी ये दोनों निकाल सकते हो पहले ए को लिख लीजिए वन टू माइनस थ्री फिर zero one minus two minus one zero minus one इसके बाद बी को लिख लीजिए zero zero two two zero zero and zero two zero गुड़ा करना स्टार्ट करें मल्टीप्लाई करना शुरू करें ध्यान से देखिएगा पहला रो मैंने उठाया और इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना शुरू किया वन और जीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो टू और टू का मल्टीप्लाई फोर माइनस थ्री और जीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो यानी कि टू और टू का मल्टीप्लाई केवल फोर आया समझ में आया ध्यान से देखिएगा फिर इसी का दूसरे कॉलम से करेंगे वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो टू और जीरो का मल्टीप्लाई भी जीरो माइनस थ्री और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का सिक्स नौ फिर वन और टू का मल्टीप्लाई टू टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ये कंप्लीट हो गया अब दूसरा रो उठाएंगे और पहले कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो वन और टू का multiply two and minus two और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो यानी वन और टू का मल्टीप्लाई केवल टू आने वाला है यहाँ पर इसी रो का दूसरे कॉलम से जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो वन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो माइनस टू और टू का मल्टीप्लाई माइनस का फोर फिर इसी रो का तीसरे कॉलम से जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो और माइनस टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो तो ओवरऑल ये क्या बन गया जीरो नाउ दूसरा रो का काम खत्म हुआ तीसरे रो को उठाएंगे देखिए माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ओवरऑल ये क्या बन गया जीरो फिर माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई भी जीरो माइनस वन और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का टू फिर इसी का तीसरे कॉलम से माइनस वन और टू का मल्टीप्लाई माइनस का टू जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो माइनस वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो तो ये इसका आंसर आ गया ए बी बी ए भी यहाँ पर पॉसिबल है अगर आप बी इंटू ए करना चाहते हैं तो वो भी संभव है अगर बी ए निकालना चाहें क्योंकि बी का कॉलम तीन और ए का रो तीन तो ये पॉसिबल है तो बी को पहले लिखना पड़ेगा zero zero two two zero zero zero two zero इसके बाद ए को लिखना पड़ेगा one two minus three zero one minus two and minus one zero minus one नौ अब इसका मल्टीप्लाई करें देखिए पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो और वन का मल्टीप्लाई ज़ीरो टू और जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो टू और माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस का टू आएगा केवल बाकी सब जीरो रहेंगे फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से देखो जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो जीरो वन का मल्टीप्लाई जीरो टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो तो आंसर ये जीरो बनेगा ना फिर इसी रो का तीसरे से देखो जीरो और थ्री का मल्टीप्लाई माइनस थ्री का जीरो जीरो और माइनस टू का मल्टीप्लाई जीरो और टू और माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस का टू अब दूसरा उठाइए दूसरा रो और फिर पहले कॉलम से शुरू हो जाए करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड से और थर्ड एलिमेंट का थर्ड से इस तरह से मल्टीप्लाई करना पहले के रो से दूसरे के कॉलम से देखते हैं टू और वन का मल्टीप्लाई टू जीरो और वन का मल्टीप्लाई जीरो और जीरो और माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर इसी का दूसरे से करें टू और टू का मल्टीप्लाई फोर जीरो और वन का मल्टीप्लाई जीरो फिर जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो फिर इसी का तीसरे से करेंगे टू और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस का सिक्स जीरो और माइनस टू का मल्टीप्लाई जीरो जीरो और माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो अब तीसरे रो की बारी जीरो और वन का मल्टीप्लाई जीरो टू और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो और माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो तो ओवरऑल ये जीरो फिर देखो जीरो और टू का मल्टीप्लाई जीरो टू और वन का मल्टीप्लाई टू जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो तीसरे से करेंगे zero minus three zero two और माइनस टू हो जाएगा माइनस का फोर एंड जीरो और माइनस वन का मल्टीप्लाई जीरो तो ये इसका आंसर हो गया और एक बात क्लियर है ए बी जो है not equal to B A यानी ये कामुटेटिव ला जिसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं उसका पालन नहीं करता अब आपके पास मैं कुछ क्वेश्चंस लूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आ चुके हैं क्वेश्चन कहा ए इक्वल टू है जीरो थ्री टू वन और आपसे कहा कि ए स्क्वायर निकालो बताया पूछा इसमें कि बताओ ए स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए यानी इसी मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको लिख ले ज़ीरो थ्री टू वन और दूसरा मैट्रिक्स भी जीरो थ्री टू वन क्या बनेगा देखो ध्यान से देखना मल्टीप्लाई करते समय गलती नहीं होनी चाहिए पहले का रो पकड़िए दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करिए करेस्पॉन्डिंग देखो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो थ्री और टू का मल्टीप्लाई सिक्स प्लस लगा के लिखना फिर दूसरे कॉलम से करेंगे इसी रो का जीरो और थ्री का मल्टीप्लाई ज़ीरो फिर थ्री और वन का मल्टीप्लाई थ्री अब दूसरा रो उठाएंगे टू और ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो वन और टू का मल्टीप्लाई टू फिर इस टू और थ्री का मल्टीप्लाई सिक्स और वन और वन का मल्टीप्लाई वन यानी इसका आंसर हो जाएगा six three two seven okay बहुत सावधानी से करिए और बहुत ही आसान है अगर आपने इसके पांच क्वेश्चंस लगा लिए अपने मन से तो कभी भी लाइफ में इसमें कभी मिस्टेक होगा ही नहीं आप आराम से करोगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन ले लिया A equal to cos theta sine theta इसके बाद है minus sine theta and cos theta ये क्वेश्चन 2011 यानी 2011 का है आपसे पूछा बताओ ए स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर निकालना यानी इसी मैट्रिक्स का इसी से आपको गुड़ा करना है मल्टीप्लाई करना है तो इसको दो बार ऐसे आप लिख लीजिए cos theta sine theta minus sine theta and cos theta इसका इसी से गुणा कर दो cos theta sine theta minus sine theta and cos theta गुणा करते समय पहले के रो को दूसरे के कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है देखो कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो गया cos square theta sine theta और माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहला रो पहला कॉलम हो गया फिर इसी रो का दूसरे कॉलम से करना कॉस थीटा साइन थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा हो गया plus sine theta cos theta यानी कि ये फिर से हो गया sine theta cos theta now अब दूसरे रो की बारी है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा minus sine theta cos theta and cos theta sorry इसका मैंने किया minus sine theta cos theta अब फिर कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा का हो जाएगा फिर से minus sine theta cos theta इसके बाद इसी रो का दूसरे कॉलम से minus sine theta sine theta हो जाएगा माइनस का sine square theta and cos theta cos theta का हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ओके आपको पता है cos square theta minus sine square theta cos two theta का फॉर्मूला होता तो ये बन गया अपने पास कॉस टू थीटा देखो साइन थीटा कॉस थीटा दो बार है तो two sine theta cos theta हो जाएगा two sine theta cos theta क्या होता है साइन टू थीटा यहां पर भी माइनस का two sine theta cos theta यानी कि माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा और यहां पर cos square theta minus sine square theta फिर से हो जाएगा कॉस टू थीटा ये इसका आंसर हो गया ठीक है इसी तरह से आप इसका क्यूब भी निकालिएगा क्यूब निकालोगे और मज़ेदार रिजल्ट मिलेगा यहाँ थ्री थ्री होता चला जाएगा ठीक है एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा क्यूब निकालना क्यूब निकालने का मतलब क्या होगा आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो क्यूब बन जाएगा क्लियर